Hi Leute, willkommen beim Shitty Tutorial Skateboard fahren. Für Anfänger ist es empfehlenswert, wenn man Olli übt, dass man das erstmal hier so auf schön rauen Boden machen kann, wo man nicht wegrutscht. Kann man erstmal ein paar Ollis probieren. Für Fortgeschrittene sollte der Boden dann aber schön glatt sein, damit man schön, ja, da kann man dann Powerslides und so machen. Das ist, je glatter der Boden ist, desto besser. ja Glas. Bei Bretten! Ja, da sollte man aufpassen. Oh, das stinkt nach Gülle. oh, fuck. Das ist so dumm, Alter. So, jetzt habe ich... Aber <laughs> eine offene Wunde in dieses räudige Wasser gehalten. Ist gut desinfiziert jetzt. Also Leute, ganz klar, je glatter der Boden, desto besser. Kann man richtig schön Powerslides machen und so. Und äh, wenn man vom Skate ein bisschen verschwitzt ist, kann man sich direkt abkühlen. Eis, bester Boden.